33. 33. 33. На вокзалі. Na dworcu. Na dworcu. Коли відправляється найближчий потяг до Берліна? Kiedy będzie następny pociąg do Berlina? Kiedy będzie następny pociąg do Berlina? Коли відправляється найближчий потяг до Парижа? Kiedy będzie następny pociąg do Paryża? Kiedy będzie następny pociąg do Paryża? Коли відправляється найближчий потяг до Лондона? Kiedy będzie następny pociąg do Londynu? Kiedy będzie następny pociąg do Londynu? О котрій годині відправляється потяг до Варшави? O której odjeżdża pociąg do Warszawy? O której odjeżdża pociąg do Warszawy? О котрій годині відправляється потяг до Стокгольма? O której odjeżdża pociąg do Sztokholmu? O której odjeżdża pociąg do Sztokholmu? О котрій годині відправляється потяг до Будапешта? O której odjeżdża pociąg do Budapesztu? O której odjeżdża pociąg do Budapesztu? Я хочу квиток до Мадрида. Chciałbym, chciałabym, jeden, bilet do Madrytu. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Madrytu. Я хочу квиток до Праги. Chciałbym, chciałabym, jeden, bilet do Pragi. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Pragi. Я хочу квиток до Берну. Chciałbym, chciałabym, jeden, bilet do Berna. Chciałbym, chciałabym jeden bilet do Berna. Коли потяг прибуває у Відень? O której ten pociąg będzie w Wiedniu? O której ten pociąg będzie w Wiedniu? Коли потяг прибуває в Москву? O której ten pociąg będzie w Moskwie? O której ten pociąg będzie w Moskwie? Коли потяг прибуває в Амстердам? O której ten pociąg będzie w Amsterdamie? O której ten pociąg będzie w Amsterdamie? Чи повинен я пересідати? Czy muszę się przesiadać? Czy muszę się przesiadać? З якої колії відправляється потяг? Z którego toru odjeżdża ten pociąg? Z którego toru odjeżdża ten pociąg? Чи є спальний вагон у потязі? Czy w tym pociągu jest wagon sypialny? Czy w tym pociągu jest wagon sypialny? Я хочу квиток в один бік до Брюсселя. Poproszę bilet w jedną stronę do Brukseli. Poproszę bilet w jedną stronę do Brukseli. Я хочу зворотній квиток до Копенгагена. Poproszę bilet powrotny do Kopenhagi. Poproszę bilet powrotny do Kopenhagi. Скільки коштує місце в спальному вагоні? Ile kosztuje kuszetka? Ile kosztuje kuszetka?